Dyma rai golygfeidd gofidus o droseddau casineb go iawn a erlynwyd yng Nghymru. Defnyddwyd actorion a newidwyd rai manylion i warchod y dioddefwyr. Ti'n mynd dod o fan hyn. Cer nôl i lad y hun. Mae casineb yn brifo fi. Fi'n mynd i gicio pen ti mewn, Muslim! Mae casineb yn brifo fy neulu. Mae casineb yn ein brifo ein dwy. Oi! Dyn i ti'n agor? Mae casineb yn brifo pawb. Edrych arna ti. Mae casineb yn brifo ein cymuned. Mae casineb yn brifo Cymru. Gweld, clywed, reportio. I gael help, cysylltwch ar heddlu, victim support, newch i llaw.cymru slash casineb yn brifo. Safon yn erbyn trosedd casineb.